Egunon, e, eh, ba, naiz, e, bainako ospitaleko langilea, eta ba, da burua izanen naiz e, eh, erdu den abenduaren seian aurkeztuko diren lan hauteskundetan. E, lab lehenengo aldi ikotz aurkeztuko, da e, ospital publikoa Ipar Euskal Herrian. E, sartzen da laben nazio estrategian ba, e, idea eta bere ideiak eta bere lana zabaltzea Euskal Herri osoan. Aste honetan lortu dugu lehenengo garaipena, zen e, ministeritzak eta ba, ospitariko zuzendaritzak oztopo handi bat e, ezari zigun eta ukatu zuen aurkezpena eta ostiralean eh, jaso dugu hauzitegi administratiboaren eh, erantzuna eta eh, irabazten dugu eta lortzen dugu eskubidea aurkezteko. Da lehenengo garaipena, ba, orain lan egiazko lan konkretua hasiko da abenduan eta eskatzen diogu ba, hori jendeari elangide guziei e, ba, botua ematea lab, labi proposamen berri bat Euskal Herrikoa, eh, Euskalduna, ekologista, feminista, e, eta gertutik, eh, arazoen gertu ikusten du, e, eta mm, ez da beste sindikatu handiak bezala Parisetik etortzen diren e, aginduak edo bide lan bideak edo e, konpontzeko bideak hori, guk gertutik lan, langileen arazo mm, konkretuen ondotik, Eh, aurkitu nahi ditugu eh, konponbideak.